er ist einfach, ähm, ja, er passt auf mich auf. Ich bin ja leicht verletzt und ähm, er ging eine tolle Prüfung nach anderthalb Jahren, der erste Grand Prix Spezial wieder und ähm, ja, es ist einfach Gänsehaut pur, dieses Pferd im Viereck zu präsentieren und er macht, er ist einfach, er lebt für den Sport, er hat viel Spaß daran. Es, ich, er gibt mir immer wieder Rückmeldungen. Und ähm, ja, jetzt hier wieder in München das erste Mal am Start gewesen zu sein, das ist schon ein tolles Gefühl. Das muss ich jetzt konservieren, möchte ich konservieren. Ja, bin stolz auf ihn. Also die Passagen sind natürlich immer ein Highlight von diesem Pferd. Auch die Übergänge, Passage, starke Trab, Passage, auch die Seitengänge, die Pyretten waren toll. Also er hat wirklich getragen, hat wirklich Last aufgenommen und blieb dabei vor mir, hat ähm, äh, einfach gezeigt, dass er wieder da ist und das gibt mir natürlich ein, ja, ein Gänsehaut-Feeling pur.